在周一的部分，我们会逢到的是乌兔太阳的日子，而当天的吉时落到的是未时，也意味的是，荧幕前的朋友们可以运用我们在午休的时间啊，比如说我们在下午的一点到三点的这个时候，是可以把我们手边的这个闲置的钱或是零钱集中起来存到银行里面去。 来顺应着当天的这个财帛星数，来帮我们转钱，带更多的财富到我们的身边哦。而在周二这一天呢，我们会逢到的是末伏，这也意味着是三伏贴的最后一天。如果您之前已经有做了两次的这个三伏贴，请务必要记得在这一天呢，前往到中医诊所去做最后一次的这个治疗。 当天同时也逢到了当月的月破大号，所以其他的吉事就尽量少取为妙。另外，在周三这一天呢，我们会逢到的是岁和天贵的日子，在当天呢，尤其是针对新生哦，或者是呢，我们那个有需要的朋友都可以帮自己呢刻印章，那学生呢也可以刻这个方便的这个连续章哦。 来应用开学之时呢要用，那另外在当天呢也很符合可以需要开光的物品哦，可以在当天呢透过这个过香炉的方式开光，或者呢有需要嫁娶的朋友也可以使用周三这一天哦。那另外呢在当天也是很适宜可以做普渡的日子。 那要记得，就是主祭者不能够是生肖属鸡的朋友就可以了。而在周四这一天呢，我们会逢到的是龙马附图的日子。这一天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点，非常大力，我们可以做开池跟放水。所以家中如果有开运摆件是有水的，或者是有鱼缸的。 都可以运用在这个时候，把它去做一个换水、整洁、再添入新水的一个动作。同时呢，也很建议呢，我们在这一天的这个中午前哦，有需要呢，把这个货品入到仓柜里面呢，或者是出货的，都可以呢，在这个时候呢，赶紧去做出货的动作，来赚取出货财哟。 那在这一个时候呢，午时也同时是很大力，我们可以做这个稍微的剪头发，比如说除鬓角、剪我们的发尾，哦，来达到开运的效果。当天同时也很大力，我们可以做普渡。那么切记主祭者不能够是属狗的朋友即可哦。再来就是周五这一天，我们红到的是五富宝光的日子。 在当天的晚上的十一点，逢到大进的日课，而且在这个时候，我们会逢到的是入柜交持，代表的是我们可以把我们的手边的开运物品或者是配件，在这个时候做一个整理跟收纳。有需要的话，也可以把它放在户外，透过月光来做一个持加持以及储会的一个效果。 另外，在当天的早上，在中午之前也很大力，我们可以做出货啊，来赚取出货财。那如果呢有需要的朋友，在周五这一天，同时也很一样大力，我们可以做交易、嫁娶、入宅等相关事项哦。需要的朋友，请不妨都可以参考一下。至于在周六这一天，我们逢到的是七夕。 也在这边先预祝荧幕前的各位男女，七夕情人节快乐。当天非常大力女性的朋友，因为她同时呢逢到了二元三降以及凤凰日，因此在这一天除了很大力我们可以开市之外，也可以运用这一天做斡旋交易以及纳财。 如果你想要帮自己的桃花能够朵朵开，或者是能够让你的恋情姻缘更加的顺遂，不妨可以在您的卧室的南面，或者是居家的南方的这个位置做开池放水的动作。如果您是属于热带国家，不想要放水哦，可能怕会有这个登革热啊，或者是有蚊子的这个疑虑，我们不妨可以在这边放一个芳香剂。 也就是它会有这个芳香的这个水，然后上面会插几个竹片等等的。哦，那我们可以把它放置在南方，它也可以帮我们催旺我们的桃花。那么要切记哦，南方开始放水或者是放香水哦。这个部分呢，大部分的生肖都是大力的，除了一个生肖，也就是属狗的朋友是不宜在当天做这个操作。 那么属狗的朋友要怎么办呢？属狗的朋友，老师会建议呢，我们呢，尽量呢，就是呢，运用其他的日课呢，再来做辅助的效果就好了。而在当天呢，如果想要普渡的朋友们呢，也可以运用周六这一天来做普渡拜拜，而主祭者切记不能是属老鼠的朋友哦。再来就是周日这一天。 周日这一天呢，我们会逢到的是当月的月煞日，那么尽量呢就是吉事，尽量是少取的，而当天也是可以去做普渡的，而主祭者切记不能是属牛的朋友。以上是当周的要留意的日课吉凶以及普渡的日课所要注意的主祭者的相关事项。 接下来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢，是属于转化的一个一周哦。尤其是如果您在周末有好好的让自己呢，再次的。 充电，也就是有好好的做一个休息跟调整你的步调的话，在这个礼拜你可以呢再次的呢上场，让自己呢就是展现出非常的有这个呃神气盎然，好热忱，好，而且可以很激烈的呃去。 面对眼前的一些挑战哦，而这个精力充沛的这种状态呢，也可以呢达到一个很好的效果，让你不论是在就是谈判啊，或者是说在竞争的状况下，都能够呢找出很好的一个成绩。在当周呢，我们的这个开运的这个植物呢是野草，所以呢，当你有觉得自己。 很缺乏能量的时候，不妨呢就到户外去哦，踩踩那个地皮上的这个草地，呼吸一下绿草的味道，分多金等都可以帮你呢加持你所需要的一个能源跟力量。而在当周的幸运颜色呢是红色，除了代表了奔放热情呢，更代表的是很激进的一个精神哦。所以这三个生肖的朋友在当周请多加的努力哦。 接下来，让我们来看一下个别生肖的朋友在当周有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于强求不得的一周，也会意味的是，老师要奉劝我们在当周呢，尽量不要太去在意周遭的人事物，尽量一切顺其自然即可。 过于的去执着或者是强求某些事物的时候，反而容易会弄巧成拙。所以在这个礼拜，心境要放宽一点，手呢也尽量呢收一点。在当周要留意的天数有两天是落在周末，也就是周六以及周日这两天，不妨给自己多一点的时间，留给自己可以独处。 这样子，你才可以重拾自己的初心以及步调哦。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于智的周旋的一周，而这代表的是很多事情呢，尽量可以多元通一点的，多方面的去跟他人去做沟通，而且不要太去自己的立场呢去死咬着不放。不管你的心在正，或者是你有多坚持你自己的立场。 我们也要懂得真正的一个交际的一个诀窍。如果拿捏的再不好，你的这个论点站的再正，都会是枉然的，因为你没有得到别人的人心哦。所以这个礼拜呢，属牛的朋友在周旋的部分上面要多发一点心思在沟通上面。当主要留意的天数是周日。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周运势也相当的不错。那在这个礼拜呢，逢到的是时机具备，而在当周会建议我们要更加的脚踏实地，而且做事跟决定切记不要太过的照镜，而眼光放得远一点的话，也可以让你在不久的将来可以成就你想要的大事哦。 所以属老虎的朋友，在这个礼拜是非常大力，我们可以做一些对于未来展望方面的规划。在当周并没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是自有作为的，而自有作为呢，代表是我们会建议您在当周要多进修，而且呢，你必须呢要去培养一些过人的能力。 尽量呢，能够把你的这个专业专才的方向呢，可以精进、精进再精进哦。再来这样子呢，才能够让你的成果被看见后，能够被自然的推举上到你想要的位置上。所以，如果你在职场上有想要的位置，请尽量看一下你缺失的，比如是学历，或者是资历，或者是说是某个方面的，呃。 端财，尽量在这个部分啊部分呢，我们去把它补足了，这样子你就可以如愿以偿。那么在当中也没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜逢到的是时来运转的一周，凡事都会让你感觉渐渐的有一些起色，而且在这个礼拜只要你呢够够乐观，够达观。 基本上事事都是顺心如意的，所以属龙的朋友可以运用好当周的好运势来完成你所需要做的事情哦。在当周一样也没有需要留意的天数。下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜逢到的是机缘愈合的一周。 而这也代表的是，希望你们可以在当周好好的展现身手，而这个机会呢不常有，所以请尽量呢要让自己呢能够可以拓展而出，而且要好好把握这个呃求之不得的机会哦。而属蛇的朋友呢，在当周呢也一样没有需要留意的天数。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是以路顺境的状态。 接连的上周的的一个好运呢，在这个礼拜呢也一样是非常的顺遂，不论是在情感方面，或者是说在工作方面，其实都蛮上轨道的。而在这个礼拜呢，最重要的部分呢，就是要能够持续呢，我们自己的这个优势，也就是让自己呢攻守都是要具备的，而且呢，要好好的谨慎经营你目前呢正在。 一头热的东西上面，不管是感情，或者是事业，啊，或者是人际，或者是案子，或者是开发，都要把你呢本来正抓在手上经营的东西呢，好好的继续维持下去哦。当周属马的朋友没有需要留意的天数，下一个生肖是属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢会稍微不善言辞哦，所以呢，在这个礼拜。 常常会觉得自己吃了一个闷亏啊，或者是呢，明明你没有这个意识，却被他人给误解了。所以在这个礼拜呢，建议就是多做少说，对你来讲会是比较有利的。在当周要留意的天数呢，有两天，尤其是周一以及周三，还有所经手的任何的文件，在当周呢，更要再三的确认过再发出去，才不会出错哦。 下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜属于的是潜水起坡的一个状态，而在这个礼拜，你会觉得自己怎么老是一直被他人给找麻烦，或者是说你做的再多，或者是你做的再好，总是会被人嫌弃，总是会被别人给比下去。这个时候，你只要记得，其实呢，你一样是维持了你平常的水准，只是可能。 别人呢，在这个礼拜心里就是需要有个人来受气，或者是说你在这个礼拜就是无意间被别人的比较好的一些亮眼的表现给蒙盖过了，所以呢，不要呢让自己心里呢蒙上一层灰，继续做你该做的事情就好了，远离这些是非跟负面的磁场，对你才是在本周的上上策哦。 在当中要留意的天数比较多，除了周二、周四，还有周日，请务必要小心一些。在这几天呢，尽量呢少吃甜食跟油炸的食物哦，可以让你呢在心情上面呢起伏呢比较不会这么的大哦。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到一时的困境，你会觉得有些状况是突如其来的，你可能就。 莫名其妙扛了一些责任啊，或者是背锅了啊，背了一个很冤的黑锅，可能觉得冤枉，可能觉得也会委屈。可是呢，在这个时候，你想要计较没有关系，不用害怕，尽量出手，该怎么办就怎么做，该去呃，伸张自己的这个呃对的地方就去讲，该提告就提告，不用去纵容这些小人，因为在这一个礼拜呢。 这些突发状况都是一时的，而你去把它们突破了，反而对你呢才会是有利的哦。在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于实事求是的一周，而它也会代表的是，在这个礼拜我们的努力是可以有成果的，而且你虽然是。 可以得到你想要的名，可是呢，不见得会有你要的利。所以在这个礼拜呢，呃，是属于名望增值，但是呢，口袋呢，不见得会比较深。如果你想要达到这个平衡的话，你可能还要得呢，要再下多一点的功夫哦。但是先有名，后面这个利呢，应该也离你不会太远了，你说是吗？所以先不要太过的气馁，因为这只是一个过渡时期。 那么在这个礼拜呢，要留意的天数是周四。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是莫图虚名哦。那这个莫图虚名也会代表是，如果你本身只有三分的功劳或是功力，请不要把自己夸张成十分，因为别人其实都看得一清二楚而你这么做呢，除了只是让自己壮胆之外，并没有让别人信服于你啊。 所以啊，要记得在当周，不管我们的呃谈吐啊、做事啊，任何的风格都要名副其实，才不会让自己惹事上身哦。在当周要留意的天数是周五。最后，让我们来看一下在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属马的朋友。 而第一名是属蛇的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，请我们想要让我们的感情运升温的话，在这个礼拜可以多去分享一些，比如说你近期的一些梦境啊，或者是说，呃，你在相处跟别人相处的直觉上，你觉得对方的反应，你可以去跟对方去探讨一些这种。 玄学或者是人际相关的话题，那对方呢，如果是在这方面是有兴趣的，或者是他跟你谈的方向是比较深入的，他也可以借由这些来了解你是不是近期呢压力比较大，啊，或者是说你周边发生了什么事情，而你们都可以互相的得到多一层的一些认识哦。所以在这个礼拜呢，不妨可以用这样的一个 approach 呢去。 让双方的互动呢更加的深沉一些。当周的开运元素是水，那么我们的开运石呢是月光石。那开运的颜色呢是银色和白色。以上提供给需要的朋友们参考喽。以上是本周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下分享。 我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。